Şimdi amına ah, oğlum seni babasını Göz kıyameti amına Gel buraya gel Yol veriyoruz Hadi başma ömürlere Mustafa Ankara'ya Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok